Жизнь на поле и в лесу. Мы вернулись на поле. В этот раз вместо коврика приладили тент от палатки там сама палатка. Такая теплынь на улице, что мы уже загораем, ходим здесь босиком. Здесь у нас будет клумба, они потом разрастутся. цветки будут цвести сиреневым. Будет очень красиво. Вот тут лягушачья икра. Опа. Собачка назад. Жарко, да? Здесь на поле мало дерева, древесины мало, поэтому вот используем такие лепешки коровьи. Сухие коровьи лепешки хорошо горят. так отрежу. А это не помню? Оп. Опа. Сейчас будем поглощать. Ой, да. Ой, да. Хороший тент сделали. Тут у нас покушать. Колбасу уже съели. Остались бублики только с хлебом, с бананами. Ку-ку, кто тут у нас? все, где ты ходила? Я в лужу ходила. По болоту? Угу. И как тепленькая водичка? Да. Ну, У нас после долгой <laughs> затяжной весны наступило лето резко. Больше 25 градусов. И вот мы вышли на поле позагорать. Это наша палатка. Тент не стали устанавливать, потому что жарко тут. А вещи вот так валяются кучкой. Поставили к ветру боком ее, чтобы немножко задувало, но с другой стороны не сильно. старая уже палатка. Прошла уже много всего. И горы, и тайгу. Уже и замок делали не один раз. Бегунок на палатке. Другой совсем. Вот, заплатка тут. Чтобы комарики не залетали. И тоже видите, видно даже, что все швы проклеены сверху. Она выдерживает до 3000 единиц влаги. Можно прям в лужу практически ставить. Прошел ливень резкий такой. Не успели тент натянуть на палатку, все вымокли пришли, да, в лес, в наше убежище. А здесь все. И навес от дождя есть у нас. И кроватка тут, лежанка. Даже зеркало есть. Осушимся сейчас. Вода. Вон там. Ого, какой. Саш. Ничего, ну, какие стороны усы. А усачи вообще кусаются? Ну, все жуки кусаются, наверное. А как он кусается своими усами? Нет, усами-то ну как он? Ну, челюсти. А как он будет? Кстати, если... Он... Ты крапивушку ешь? Можно есть и крапивушку. А если она ужалит? Такая молодая ужалит. Вот такая вот маленькая ужалит. Тихо, тихо. Соловей поет, послушайте. Конский. Он пока молодой, его еще можно, а потом он уже противный.